Hej och välkommen till Scott Sweden! Ja, ni kanske undrar, det här känner ni igen? Ja, vi är i Åre! Ja. Igen! Och vi har otur och hamnat här, för det är inte sommar här. Nej, här är det svinkallt. Och ruskigt väder. Ja, jag ska flytta ut ur en lägenhet. Vi ska ta allting hit. Ja, för vi har en lägenhet i Åre och ett hus utanför Åre. Och lägenheten ska sprängas. Nej. <laughs> jo, alltså vi ska ta alla grejer och lämna den. Ja. Sådär ja, nu håller vi på och ska bara packa ur bilen och sen ska vi åka till lägenheten och så ska vi packa ur den och in i bilen och sen ska vi packa ur den här igen. 33. Det är en skida som fattas. <laughs> ja, kom nu. From Saras view. Disappointment. Ja, men, äh, va? <laughs> Disappointment? Kom, jag skriver ju grattis studenterna här. Ska vi knacka på och se om någon är hemma i lägenheten? Men tjenare, ja, hallå! Hallå! Det enda jag tänker på många, att vi har varit så arga här på skolan. Det är typ det, den känslan jag får. Jag vet. Nej, vänta, nu ska du bära ut soffan genom fönstret va? Ja. Ja, det kommer inte ut genom hallen. Oh, stopp, stopp Erik! Jag så att den inte välter. This is what Akta, I train for. inte halka ner nu. No good. Nej, det där går inte under den sådär. Ah! Nu börjar den själv. Det var ganska tungt. Jädrar vad tung den var. Hur kunde du välta? Jag blev jättesmutsig. Var den sådär? Ni, ni är verkligen de sämsta. Alla flyttkillar jag träffat. Äsch, äsch då. Ni har lämnat en ryggsäck med massa saker. Ja. Kan du dra upp rutan? Ni har inte ringt och sagt till om det va? Va? Vi har försökt Sara. Tanken har svagit oss. Ja, precis. kind of a feeling am I starting to feel when I want you Det där var näst sista lasset för idag. Och det börjar bli ganska fullt i mitt vardagsrum. Det här stället kallas lokalen och de har precis byggt om så det är därför vi åker hit och kollar hur det ser ut. Fy fasiken vad de har gjort om! Det ser så mycket större Kolla. This is where the crazy kids is. Check this out! Als je Mitch wilt chillen is het <laughs> Så det här, det var det här dagens slut. Det har varit eh, otroligt roligt. Ska, ja. Oj, vänta, <laughs> det kommer folk. Åh oh, shit vad kul det var att få oh, leka av sig lite grann. Ja. Tack för idag, lokalen och Micke och alla. Jaha. Vi ses i nästa video. Vi, ja. Vi ses i nästa vlogg. Ja, vi kunde inte riktigt avsluta dagen Nej, nu är klockan 12 och vi ska in nere vid vattnet och ska kolla. Oj jädrar vad coolt det är! Satan! Det är sjukt! Och kolla vattnet! Shit vad vackert det är. Oj, oj, oj. Jaha. Ja. Hej då och vi ses i nästa video.